na namang mga inggitero at bashers ang pinaiyak ni Boy Tapang matapos kanyang i-flex at pinakilala ang kanyang bagong bingwit na girlfriend na isang South foreigner na bukod sa negosyante, mayaman, modelo at higit sa lahat pang beauty pageant dahil sa sobrang ganda. Kaya naman pinagpiestahan ngayon ang bagong lover sa lahat ng social media dahil ginulat ni Boy Tapang ang buong sambayanan ng makatsyempo at natupad ang pinangarap na magkaroon ng dream girl na sobrang glamorosa. Noong ibinida na ni Boy Tapang ang kanyang beauty queen like GF, nagtaasan ang mga kilay sa mga haters ni Boy Tapang sa pamamagitan ng kanilang collab video, dito lubos na ipinakilala ng content creator ang babaeng kanyang matagal nang pinangarap sa buhay. Kung kaya nag-abang-abang rin ang mga engitero para ungkatin muli ang mga nakaraan ni Boy Tapang, malamang layunin nilang siraan o ibagsak ang comedian content creator dahil hindi nila lubos na matanggap na malayo na ang narating sa buhay. Ika nga na kay Boy Tapang na ang lahat, mamahaling motor, lupa at bahay, pilantropo at higit sa lahat parang nanalo ng milyones na loto dahil sa kanyang maladyusang girlfriend. Wait, wait. Di. Para kang nanalo ng loto, ako parang nasunugan. Emotional damage! Nakita siya guys, disaster sa Disaster? Pero hindi. Cute na cute siya in person. Kung oh. alam niyo lang guys. Yung, yung, yung totoo talaga. Cute yung, naman hindi. Ah, okay, sige na lang. Yung, yung expression ko talaga sa makatapang, pag, pagtingin ko sa kanya, sobrang ganda niya. Maging ang content creator ay hindi makapaniwala na naging girlfriend na niya si LG Satterfeld o Lady Journey Satterfeld tunay na pangalan dahil mga tatlong buwan umano naghihintay si Boy Tapang para pansinin ang kanyang mga mensahe sa social media. Kanya pang isinya sa laysay kung paano nagsimula ang kanilang love story bago naging kanya ang babae Aksidente lang umanong tumatak ang pangalan ni LJ sa newsfeed ni Boy Tapang kaya kanya na itong kinulit na i-message ang babae. At inakala patuloy na isang pusher ang babae dahil sobrang gwapa at hindi man lang nag-response hanggang nakulitan ang babae at sa loob ng tatlong buwan saka pa ito pinansin dahil consistent raw ang pangungulit ni Boy Tapang at dito na nagsimula ang kanilang dating moment. Actually mga katapang, nagkakilala kami katapang. Nung time na yun is, yung Facebook niya is uh, tumatak sa newsfeed ko. Sabi ko, legit kaya to. Kasi yung profile niya mga katapang, talagang uh, makikita mo talaga na parang hindi totoo kasi yung profile niya, more on, uh, photogenic talaga siya eh. Lalo sa personal, napakaganda. Ikaw ang binibini na ninanais ko. <laughs> so yun mga, so yun mga katapang, uh, nag-try ako na i-reach out sa mga katapang na i-chat ko kaya to, baka legit to eh. Ito, ito na yung hinanap, ito yung hinanap ko eh na, na babae, na half. So nag-try ako mga katapang na i-chat siya. Hindi ko nalala kung ano yung mga chat ko, basta ang dami kong chinat mga katapang na, Hi, um, are you, are you half? Can you be my girlfriend? yun yung chat, yun yung sabi ko. Basta ang dami kong, oh. ang dami kong, ang dami kong chat na yon. Hindi niya ako ni-replyan. Ilang, mga ilang days, ilang days di niya ako ni-replyan. Sabi ko, ah, poster to. Kasi hindi nag-reply eh. Kaya nagantay lang ako matapang kung kailan siya magre-reply. hindi, kasi nga, hindi ako nagre-reply sa kanya kasi parang, ba't ang kulit-kulit nito? Pero sabi ko, parang cute naman siya. Kaya tinay ko, inopen ko yung message, ganyan. <laughs> Tapos sobrang ano niya, parang yung mga topic na chinachat niya sa akin, parang masayahin siya na tao. Nasi-sense ko na parang, Wow. Di, yung time kasi mga katapang, lagi ako nagpapansin sa kanya. Nung yung nag-chat, nag-reply siya sa akin, emoji lang. Di ba emoji ah, lang? Ah, oo. Oh, oh, oh. pala to eh. Kasi parang, sobrang kulit nito. Bakit ganito tong tao to? Sobrang kulit. Di nag... Ang ah, uh, akong tigilan, guys. Di, nung, nung nag-reply siya mga katapang, kahit imuji, di ako naman pag-asa. Sabi ko, makukuha rin kita. I love the way she makes me smile, she makes me smile. Yes, sir. Sino mga katapang, nung nag-reply siya ng emoji, nag-reply pero ako lagi sa kanya. Hanggang sabi ko, um, uh, I mean, asa, ah, hanggang yung oras ay na binigyan niya ako ng oras, nag-reply siya sa akin, sabi ko, oh my god, nag-reply siya sa akin. Kinilig ako nun, kinilimutan na yun. Even di ako sure na, ano, na legit siya. So sinabi ko, okay lang ba? I, uh, can you please send send me Ah, uh, voice message, di, voice message yun. Hindi, nag-ask ka pa ng selfie, tapos... Oh, selfie! Kasi no, gusto send... malaman kung legit yeah. ba. yeah. <laughs> <laughs> niya yung selfie. Hindi, nag-send siya ng selfie mga katapang. Pero nung time, hindi pa rin naniniwala kasi kahit marami naman pwedeng kuku- ah, kumuha ng picture. So sabi ko, kayo send ah, voice message. So yun, nag- nag-send siya ng voices. Kasi akala mo baka Kunti. ako. Wait, <laughs> dahil so, sa sobrang ganda sabi Yeah, ko, baka, sure. baka ano to, transgender. y- yung picture niya kasi matapang parang, parang Google eh, parang sa Google. <laughs> Yung- parang sa Google yung picture niya. Sobrang ganda lang talaga. Kaya nung Nung time na sabi ko, can you send voice message? So yung voice message, so, <laughs> And nabubulol ako mga katapang kasi siyempre. Yung mga katapang, nung pag-send ng voice message, dun pa lang, yung voice message niya, kunti pa rin. Sabi niya, hi, ganoon lang. So, so pag sabi ko, ah, legit to kasi yung boses niya is babae. So yung mga tapang, doon kami nagkakilala sa social media. So yung unang, so nung time ay pagkat... Pero mga ano rin yun, mga 3 months ka nag-chat sa akin na sobrang tagal bago kita pinansin. Yes, so mga tapang, tagal talaga. Ang tagal talaga niya nag-reply. Pero even di siya nag-reply ng time na yun, I'm still hoping na kailan kaya ako manonotice nito. Yeah, so finally, she's mine. She got a body like Kaya rin umano nag-response si babae kay Boy Tapang dahil sa pangungulit nito sa loob ng matagal ng panahon at kanya ring nakikita na masayahin siyang tao. Ito ang dahilan kaya siya na in love sa Cebuano vlogger dahil sa pagiging komedyante at palaging nagpapasaya sa mga tao lalo na pag sila ang nagkakasama, hindi umano boring kasama laging masayahin, tila ba wala umanong problema sa buhay at ito ang kanyang lalaking pinangarap rin ang masipag umano at matulungin sa mga magulang at kapwa at pagiging may effort pagdating sa panliligaw. May pasensya kaya naman binigyan niya ng pagkakataon si Boy Tapang na maging parte sa kanyang love life. Kung kaya kahit malayo palaging pinupuntahan at binibisita ni Boy Tapang ang kanyang bagong bingwit na GF bilang pagpapahalaga sa kanyang sinumpaan, lalo pang na-inlove si lalaki dahil sa maalaga rin pala si LJ madalas itong ipinagluluto si Boy Tapang tuwing bumibisita sa bahay ng babae. Ano bang gusto mong breakfast? <laughs> ano bang nangyayari sa'yo? Sobrang excited nito, oh. Kaming dalawa, mahilig kami sa coffee. si ano mga katapang, siya mahilig siya sa kape. Tapos ako, mahilig lang ako sa kape. Tapos... Pero mas mahilig ka sa akin. Oh, oh my angel. Marami pa rin hindi naniniwala na may relasyon si Boy at NJ dahil raw hindi sila match sa bawat isa at marami ang naghahanap ng pruweba kung talagang may relasyon nga ba ang dalawa dahil ayon sa mga bashers ni Boy Tapang na pawang for views at pira lamang umano ang kanilang revelasyon for social media experiment lamang E paano naman kaya itong mga kissing moment ng magjuwa? Hindi pa ba sapat ito sa inyo mga bashers? Hanggang inggit na lang kayo kay Boy Tapang dahil nakapagmukbang na ito sa pink lips ng kanyang girlfriend hanggang pangarap at tingin na lang kayong lahat. Nice. Wow naman! Wow! Wow! At para na rin sa kalaman ng lahat at bago ko tapusin ang aking video, si LG Satterfield ay isa rin social media content creator o sa madaling salita, travel vlogger na mayroon lamang mahigit 7,000 subscriber noon pero pagkatapos makakulab ang kanyang BF na si Boy Tapang, umaabot na ng mahigit 91,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. Patunay lamang ito na malaki talaga ang impact sa kanilang tambalan ng kanyang BF at marami ang naintriga kay LJ sa pagkakaroon ng relasyon kay Boy Tapang.